night. It's John Dealer. Hey. Siempre navegué sin tripulantes, que fácil es hablar sin antes conocer el porqué. Corría entre elefantes, buscando al rinoceronte, esquivando esos ignorantes, lamiendo solo mis cortes. Sobreviviendo entre mediocres, cuando el talante era tajante y no había enfoque. El cielo se nubló de nubes, tintas de ocre. A veces lo que baja sube, que lo que suba siempre aporte ya no me importa que te importe Ando ready en mi asiento esperando al próximo choque Poniendo en jaque a esos perros que han con miedos los soporte Ah, sin sufrir deformaciones ni recortes. Otra letra más que de visita será pobre, otra, otra obra más que se disipa tras el cobre. Ya no sé ni lo que quiero, quizás por eso lo logre mientras veo Guato derrumbando mis propias torres. El horizonte es pleno y aunque casi siempre no fue, allané el terreno cuando me daba menos. Ando vacío pero lleno, puse en jaque cada saque, siempre saque algo bueno cuando llegó el trueno. Si el horizonte se dispara, el juego desmembró mi mente y luego le di forma al ego A veces no sé ni por qué cojones vuelvo al ruedo Más pruebo de nuevo esta sensación es mis dedos Y tomo el veneno cayendo en éxtasis Diciéndome a mí mismo éxtasis Mirándome a yo del futuro para que pueda seguir luchando Dentro de esta puta vida donde el tonto de pueblo se lleva siempre la liga Vivo en caída ya no sé encontrar una salida La incomodidad me aficioné de no sentirme arriba en lugar de tirar la toalla vuelvo a la partida consumiendo lo poco que me queda de saliva Bala la perdida perdí la cuenta de cuántas llamadas perecidas me hicieron intrigas más de mil vidas necesito para sacar todas mis espinas mientras veo mis manos como endurece la resina un loco es lo que soy hablando solo contra el mundo juntando miles de ideas para unirlas en un verso publicarlo y verlo desaparecer mientras esfuma como la espuma en un beso Preso de esta ambición insana que destroza todistas mis membranas y va acelerando mis canas Resolviendo problemas que resurgirán mañana o quizás jamás se den lugar Ya no puedo frenar, solo la química a mis males Fumando hasta secar mis conductos lagrimales Escribiendo tras acueductos de residuos fecales En una sociedad donde el talento ya no vale Ah. Mientras el terreno se vuelve fértil No perderé jamás la esperanza que te da Confío en mis armas y confío en mí Aunque no haya encontrado aún esa puta manera por los suelos como un reptil Más avanzando mientras quito esas calaveras De los que no pudieron seguir Y murieron frente a la barrera ah. El sereno se vuelve fértil No perderé jamás la esperanza que aún me queda Confío en mis armas y confío en mí Aunque no haya encontrado aún esa puta manera Por los suelos como un reptil Más avanzando mientras quito esas calaveras De los que no pudieron seguir Y murieron frente a la barrera ah.